Ketemu lagi dengan Ramadan di channel YouTube Siaran Bermanfaat. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi WhatsApp. WhatsApp adalah layanan pesan yang sangat terpopuler dunia maupun di Indonesia. Jumlah penggunanya saat ini hampir 1 miliar. Maka untuk itu, mari kita kupas habis tentang fitur WhatsApp. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan fitur WhatsApp yaitu menghemat data seluler. Oke, langsung aja kita coba. Pertama, kita klik WhatsApp. Ya, lalu tampilan awal kita lihat sudut kanan ada tiga titik kita klik ya kembali lagi setelan atau bahasa Inggrisnya setting lalu ini ada penggunaan data dan penyimpanan kita klik setelah itu kita baca di situ ada unduh otomatis media jadi saat menggunakan data seluler ini akan menyedot kuota internet kita saat terhubung ke wifi itu jika terbuka WiFi dia akan otomatis mengunduh atau mendownload. Oke. Okay. Untuk menonaktifkannya kita hilangkan checklistnya. Jadi kalau misalnya ada checklist, jadi kalau misalnya ada teman-teman kirim gambar, kirim suara, kirim video, kirim dokumen, Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Jika kita checklist, itu akan otomatis terunduh ke handphone kita atau mendownload secara otomatis. Itu kalau di data selulernya. Begitu juga dengan WiFi-nya. Kalau misalnya kita aktifkan atau kita checklistkan foto, audio, video, dan dokumen, jika mendapat sinyal WiFi, itu segala gambar, suara, video itu akan otomatis terunduh atau terdownload ke dalam handphone kita. Ini efeknya akan memberatkan memori handphone kita. Jadi untuk itu, kita bisa menonaktifkannya dengan cara mengkosongkannya. Ya, foto, audio, video, dokumen, oke. Okay untuk wifi nya data selulernya gitu juga kita kosongkan dengan kondisi seperti ini maka kita bisa memilah-milah jika ada foto yang penting bagi kita kita bisa download langsung tanpa aplikasi WhatsAppnya secara otomatis mendownloadnya. Ya ini mudah-mudahan sangat bermanfaat. Ini sangat berguna sekali ya, apalagi terhadap pengaruh ke memori handphone maupun memori ID card kita. Oke, okay. untuk ini sekian dulu. Kita lanjutkan fitur selanjutnya.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 jadi fungsinya adalah kita bisa membagikan atau memberi lokasi atau posisi kepada teman kita atau di grup. Oke, langsung aja kita coba. Kita klik kontaknya. Lalu kita klik attachment paling bawah. Paling bawah sebelah kanan itu di sebelah gambar kamera kita klik ya di sini ada muncul dokumen kamera galeri audio lokasi kontak maka kita pilih lokasi ya lanjutkan Oke, di sini ada informasinya. Berbagi lokasi terkini. Kirim lokasi Anda saat ini. Kalau misalnya kita klik berbagi lokasi terkini, ya, teman akan mengetahui keberadaan kita sesuai, dengan waktu yang kita berikan. Misalnya, 15 menit. Misalnya posisi saya saat sekarang berada di Panam. Maka 15 menit kemudian, teman kita bisa memantau atau mengikuti keberadaan kita 15 selama 15 menit. Kalau kita mengaturnya 15 menit. Jika satu jam, maka keberadaan kita akan terpantau selama satu jam. Atau begitu juga dengan 8 jam. Oke, kita coba dulu 15 menit. Lalu kita kirim send. Ya. Dalam waktu 15 menit teman akan melihat maps, peta, peta Google, keberadaan kita. Jadi di mana saya berada, teman akan mengetahui keberadaan saya dalam waktu 15 menit. Karena saya setnya 15 menit jika saya set 1 jam atau 8 jam maka teman akan mengikuti keberadaan kita 1 jam atau 8 jam berikutnya tetapi jika kita setnya 1 jam sementara kita tidak ingin keberadaan kita diketahui oleh teman kita 30 menit ke depan maka kita cukup klik berhenti berbagi ya stop maka akan terubah setnya maka teman tidak akan mengetahui keberadaan kita oke itu untuk berdasarkan waktu ya kita ulangi lagi kita klik attachment lalu lokasi lalu kirim lokasi saat ini ya ini biasanya kita memberikan alamat atau peta maps kepada teman jadi teman tidak kesulitan untuk mencari alamat yang akan dia tuju. Nah, ini bukan sebatas kontak, ini kita bisa share lokasi ke dalam grup-grup WhatsApp yang lainnya. ini sangat membantu sekali untuk memberikan alamat untuk agar teman memantau kita, keberadaan kita lebih khusus lagi kepada orang tua yang ingin mengawasi anak-anaknya. Jadi, seorang anak tidak bisa berbohong lagi. Dia kirim maps-nya, keberadaannya untuk set 1 jam atau 8 jam. Jadi selama 8 jam, keberadaan anak akan dipantau oleh orang tuanya. Apakah dia dia berada di sekolah, di tempat teman, atau di tempat lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan fitur selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang seluk beluk tentang grup WhatsApp. Oke, pertama kali kita buka WhatsAppnya dulu. Ya, menu paling awal pertama kali kita belajar buat grup WhatsApp dulu maka pertama kali yang kita lakukan adalah mengklik sudut kanan ada tiga titik paling atas ini ada grup baru langsung kita klik ya langsung kita pilih kontak yang akan kita masukkan ke dalam grup WhatsApp kita ya misalnya ini jumlahnya maksimal satu grup ada 256 orang jadi kita bebas pilih siapa aja kita coba aja dulu oke okay ketik subjek grup di sini. Nah, di sini kita akan buat nama grup WhatsApp kita. Ya, ini adalah contoh ya. Lalu oke. Okay. Langsung jadi. Ini adalah grup WhatsApp kita yang baru yang bernama teman main. Untuk mengeditnya, kita tinggal klik grupnya lalu kita klik gambar ini ya yang kosong nah di sini kita bisa ganti warna uh, gambarnya ini ada gambar pensil kita klik ya ini untuk namanya oke okay. untuk gambarnya ini untuk tambah peserta ya untuk gambarnya kita klik bagian tengah lalu kita klik sembarangan aja sebagai contoh ya ini adalah gambar yang akan kita jadikan grup whatsapp oke jadi selanjutnya adalah kita ingin menambahkan deskripsi deskripsi grup kita ketikkan misalnya grup yang kita buat adalah mengenai tentang bola atau berita membahas tentang timnas U16 atau U19 bebas atau semuanya oke okay. oke okay, selanjutnya di sini ada bisukan notifikasi kita klik jadi kalau misalnya ada cat-cat di grup itu mengganggu kita suaranya kita bisa set atau kita bisa bisukan atau diamkan ini ada pilihannya ya ada 8 jam satu minggu satu tahun kalau misalnya kita pengen grup itu tidak terlalu penting ya kita bisa buat satu tahun oke okay. Jadi segala informasi, segala isi chart itu tidak akan berbunyi. Atau kalau misalnya chart itu penting, kita bisa gunakan notifikasi khusus ya gunakan notifikasi khusus kita bisa pilih suara khusus ya Oke, itu untuk nadanya. Getar, mau digetarkan atau dimatikan. Ya. Ini popnya atau lampunya. Gunakan voltage tinggi. Oke. Selanjutnya adalah jika grup itu ingin menambahkan anggotanya, itu ada dua cara. Pertama, melalui admin untuk menambahkan peserta atau kita bisa mengundang teman-teman lainnya untuk masuk ke grup kita melalui undang via tautan. Di sini kita bisa klik salin. Ya. Salin back, kita tinggal cari kontak. Ya, share manfaat. Tadi udah disalin. Tahan. Titik paste. Oke. Okay link grup WhatsApp kita telah kita kirim ke teman kita. Jika teman kita mengklik linknya, maka akan otomatis bergabung ke grup WhatsApp kita. Oke, selanjutnya itu cara mengundang peserta atau teman agar bergabung ke dalam grup yang kita buat atau selanjutnya kita ingin menjadikan teman yang lain agar menjadi teman grup caranya adalah pertama kita pilih kontak teman yang berada di grup lalu kita klik kita tahan ya di sini langsung keluar informasi apakah kita pertama adalah chat dengan teman kita secara pribadi pengen lihat nomor handphonenya jadikan admin group lalu kita klik jadikan admin group ya langsung keluar informasi jadi admin group jadi teman kita langsung jadi admin group atau kita ingin teman yang sudah jadi admin group kita berhentikan jadi admin caranya sama kita pilih kontak kita tahan akan muncul informasi ini lalu kita klik berhenti sebagai admin ya informasi admin grup akan hilang di kontaknya atau jika kita ingin mengeluarkan peserta sama caranya kita tahan kontaknya lalu kita keluarkan ya maka teman kita akan keluar dari grup kita atau misalnya grup itu tidak berfungsi lagi kita tinggal klik keluar dari grup oke dan kita bisa menghapus grupnya klik hapus grup oke itu semua tentang grup WhatsApp mudah-mudahan bermanfaat kita lanjutkan fitur selanjutnya Oke, Selanjutnya adalah fitur tentang tulisan. Oke, langsung kita buka kontaknya. Kalau misalnya kita mengetik seperti biasa, maka yang akan muncul tulisan seperti ini lalu kita ingin melakukan penegasan atau ingin tulisan itu bercetak tebal maka caranya adalah dengan menambahkan bintang di awalnya lalu kita ketik pesan kita setelah itu kita tambahkan lagi bintang di akhir dari kata kalimat pesan yang akan kita kirim lalu kita enter oke maka ada perubahan selanjutnya adalah bagaimana pesan yang kita kirim bisa bercetak miring caranya kalau yang bercetak tebal tadi adalah bintang kali ini adalah garis bawah ya kita klik set garis bawah lalu kita ketik pesannya Jangan lupa di akhir kalimat, di akhir kata kita tutup dengan tanda yang sama atau garis bawah. Langsung berubah. Selanjutnya adalah tanda coret pada kalimat. Ini kita menggunakan lambang tak terhingga ini ya, gelombang. Oke. Kita ketik pesannya akan kita kirim. langsung kita tutup dengan lambang yang sama ya tanda coret ingat eh, tanda ini bisa kita gunakan untuk kalimat untuk paragraf yang penting kita kunci kita kunci dengan lambang di awal sama lambang yang di akhir dan kita bisa mengkombinasikan keduanya contohnya ya kita buat cetak miring lalu kita mau buat cetak tebal ya ingat ya kita tutup lagi dengan lambang yang sama lalu di akhir kalimat kita tutup juga dengan garis bawah oke sekian dulu fitur kali ini kita lanjutkan fitur selanjutnya oke kita lanjutkan fitur selanjutnya adalah kita ingin mengetahui bahwa pesan yang kita kirim ke kontak atau ke grup berapa lama sudah dibaca. Oke, langsung aja kita klik. Di sini kita contohkan adalah di kontak. Jadi langsung kita lihat channel YouTube siaran bermanfaat. Di situ ada 25.6 jamnya. Caranya adalah kita klik pesan. Oke. Lalu kita klik titik tiga sudut kanan ini akan muncul ada info dan salin kalau salin adalah mengcopy pesan yang akan kita kirim tapi di sini kita klik adalah info oke di sini akan muncul bahwa pesan itu sudah dibaca oleh penerima itu ada tanda checklist biru itu dia baru baca satu menit yang lalu tetapi dia sudah terima 40 menit yang lalu jadi teman-teman ini sangat bermanfaat sekali ya jadi kita tahu riwayat pesan yang kita kirim jam berapa diterima oleh teman kita atau yang kita tuju dan berapa lama atau jam berapa dia baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan fitur selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Kali ini kita akan membahas broadcast. Oke, teman-teman mungkin tidak asing lagi dengar kata broadcast. Mungkin di BBM sudah sering menggunakannya. Oke, kali ini kita akan terapkan di aplikasi WhatsApp ya kita klik kita kembali ke menu awal langsung aja titik kanan ada tiga titik paling ujung kanan kita klik tadi ada buat grup baru kali ini adalah kita buat siaran baru atau new broadcast di sini kita pilih kontak yang akan kita kirimkan nanti dan ini jumlah maksimalnya adalah 256 orang langsung checklist oke okay. ini dua. Oke. Okay. Ya. Ini sudah jadi. Kita tinggal ketik pesannya. Oke. Setelah itu kita send. Bedanya grup sama siaran baru ini adalah uh, mengirim pesannya adalah kalau di grup pesan akan terkirim di grup. Tapi kalau siaran baru ini dia akan terkirim otomatis ke kontaknya langsung atau private chat atau chat pribadi cuman hati-hati teman-teman jualan online sering menggunakan ini efeknya adalah nomor kontak kita bisa diblok jadi percuma aja kalau misalnya sering nge-share-share hal-hal yang nggak penting oke kita kembali lagi ini bisa kita tambah ya ini masih dua kita klik tengahnya ya edit menerima kita bisa tambah lagi atau menghapus kalau menghapus, kita klik tanda silang yang di atasnya. Atau kalau mau ingin nambah lagi, kita tinggal klik kontak-kontak yang ada di grup kita, langsung checklist. Oke, sudah bertambah 7 penerima. Oke, itu aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan fitur selanjutnya. Oke, kali ini kita akan membahas fitur tentang status WhatsApp yang selama ini kita buat. Oke, langsung aja kita klik. Kita ke menu utama, sudut kanan, ada tiga titik, kita klik. Lalu klik setelan. Oke, kita klik nama atau di gambar. Ya, sini ada informasinya kita pengen mengganti nama kita tinggal ketik pensil gambar pensil atau gambar eh, ganti foto profil klik gambar foto tapi kita pengen melihat status WhatsApp yang sudah lama atau selama ini kita gunakan kita tinggal klik info dan nomor handphone nomor telepon ya ah inilah status Pilih info Anda. Inilah status-status yang selama ini saya gunakan di WhatsApp. Jadi teman-teman bisa mengingat balik atau reminder status-status yang selama ini sudah dibuat di WhatsApp. Ya seperti inilah caranya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan fitur selanjutnya. Oke, sekarang kita membahas tentang otak-atik profil kita oke kita kembali ke menu utamanya kembali lagi titik tiga sudut kanan kita klik setelan nah di sini banyak informasi ya jadi kita pengen mengedit nama kita tinggal ketik mengedit foto kita tinggal ganti lalu pengen buat status tinggal ganti ya atau atau bisa juga foto profil kita dilihat oleh orang-orang tertentu jadi tidak semua orang jadi caranya adalah klik akun privasi di sini kita bisa set ya misalnya foto profil nih yang ingin yang ingin lihat foto kita cuman kontak saya aja tinggal pilih kontak saya atau saya tidak pengen foto saya dilihat siapapun maka klik tidak ada atau pengen foto profil saya dilihat semua orang tinggal pilih semua orang begitu juga dengan statusnya apakah lihat hanya di kontak saya atau dibagikan ke semua orang termasuk, termasuk lokasi terkini ya di sini yang tadi ya ada kontak terblokir mungkin ada nomor asing yang nelpon atau ngirim siaran yang kita merasa terganggu kita bisa blok dan di sini tidak ah, di sini ada kita lihat informasinya ya di privasi selanjutnya adalah bagaimana akun WhatsApp kita kasih password penting ya ini aktifkan masukkan passwordnya ada 6 digit atau pengen ganti nomor handphone nomor WhatsApp kita klik ganti klik lanjut tinggal verifikasi oke terus untuk set catnya kita bisa gunakan di keyboard enter untuk mengirim pesan terus kita bisa memilih ukuran fontnya bisa kecil, sedang, dan besar terus wallpaper cadangkan cat atau riwayat cat di sini bisa kita lihat semua jadi cat kita bisa kita backup ya lalu di sini kita bisa juga agar aplikasi WhatsApp kita menggunakan data minimum kita tinggal klik Oke, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan fitur selanjutnya. Oke, fitur selanjutnya kita fokuskan tentang chat atau pesan. Oke. Kembali ke menu awal, kembali lagi sudut kanan 3. Kembali lagi setelan, kita klik chat di sini ada chat tadi seperti tadi ya eh, enter untuk mengirim jenis fontnya kita mau fokuskan ke cadangan chat jadi chat-chat yang selama ini itu bisa kita simpan ke dalam Google Drive ke email kita klik cadangkan jadi kita nggak usah khawatir misalnya ada kendala handphone hilang atau handphone error semua chat kita sudah kita backup ke Google Drive dan kita bisa memunculkan ke yang lain misalnya export chat atau bisa kita hapus semua chat selama ini hapus semua chat oke itu di profilnya selanjutnya adalah jika seseorang mengirim pesan sama kita Oke, kita buka pesannya. Karena kita terburu-buru atau kalimatnya panjang, kita sempat, belum sempat bacanya. Kita bisa tandai bahwa chat itu belum semuanya kita baca. Caranya adalah kita tekan chatnya. Ya, ini ya kontaknya. Lalu kita klik sudut kanan titik tiga kita tandai belum dibaca ya ini adalah tanda chat yang belum dibaca kita lagi sibuk atau misalnya chat ini sangat bagus sekali ya sangat berguna dan kita pengen menyimpannya maka kita bisa simpan caranya adalah dengan menekan cat tersebut menahannya lalu klik bintang ini pengaruhnya adalah jika kita menghapus cat ya bersihkan cat sini akan muncul keterangan jika kita klik semua pesan maka semua pesan akan terhapus tapi jika terakhir kita klik semua pesan kecuali berbintang jadi pesan-pesan kita tandai dengan bintang itu tidak akan terhapus itulah fungsinya cat-cat yang bermanfaat kita tandai bintang oke itu aja Semoga bermanfaat kita lanjutkan fitur selanjutnya oke fitur selanjutnya adalah kita ingin melihat sudah berapa banyak pesan yang kita kirim pesan yang kita terima lalu sudah berapa banyak data yang kita gunakan dan kita bisa menghapus pesan foto video yang memberatkan memori kita oke langsung aja kita klik aplikasi WhatsAppnya sudut kanan tiga titik kita klik setelan lalu kita ambil nomor 4 penggunaan data dan penyimpanan kita klik, klik paling atas penggunaan jaringan di sini semua informasi tercatat di sini sudah kita bisa baca bahwa pesan yang saya kirim itu ada 175 pesan pesan yang saya terima selama saya menggunakan aplikasi aplikasi WhatsApp ini dengan nomor ini adalah 135 pesan itu ada bitanya kilobyte-nya lengkap semua ada pembaruan statusnya ada 15 pembaruan status saya selama menggunakan nomor WhatsApp ini panggilan masuknya belum ada ya luar biasa banyak sekali ya kita back lalu penggunaan penyimpanan nah ini teman-teman bisa lihat nih ini selama ini saya cuman menggunakan 9 teks dan ini bisa kita hapus ya caranya adalah lihat bagian akhir ini ada kelola pesan lalu checklist yang mana mau dikosongkan lalu bersihkan pesan nah ini dia tadi semua pesan di kontak akan terhapus kecuali yang berbintang kita klik hapus maka pesannya akan terhapus itu akan meringankan memori handphone kita mudah-mudahan bermanfaat ya fitur yang akan kita bahas adalah mengaktifkan tanda checklist biru fungsi fitur ini adalah agar pemakai atau kita mengetahui bahwa pesan yang kita kirim kepada penerima sudah dibaca. Bagaimana caranya? Ya, jika teman-teman aplikasi WhatsApp-nya dijumpai kasus seperti ini. Contohnya adalah pertama kita pilih dulu kontak yang akan kita kirimi pesan ya lalu kita ketik pesan lalu kita kirim pesan kita sudah kirim dan pesannya sudah diterima dan dibaca oleh penerima. Yang terjadi adalah double checklist itu belum berubah. Apakah, dan kita tidak mengetahui apakah pesan kita sudah dibaca atau belum oleh pengguna. Baiklah, kita akan mengaktifkan fitur ini Bagaimana caranya? Pertama, kembali ke menu awal. Perhatikan titik tiga sebelah sudut kanan. Kita klik. Ya, kita klik setelan. Ini kebetulan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya setting, kita klik lalu kita klik akun selanjutnya privasi lihat paling akhir itu ada laporan dibaca kalau tidak ada tanda checklist maka kasusnya seperti tadi tapi kalau misal kita checklist maka kita akan mengetahui bahwa pesan kita sudah dibaca atau belum oleh penerima pesan. Kita ulangi seperti seperti awal tadi. Pertama, kita cari kontak yang akan kita kirim pesan. Ya, kita klik. Kita klik pesannya. Lalu kita kirim. bacaan sudah diterima oleh pembaca lalu dibacanya lihat apa yang terjadi double checklist berubah jadi warna biru itu menandakan memberikan informasi kepada kita bahwa pesan yang kita kirim sudah dibaca oleh penerima.